lagi bersama aku Fendi Biratmaja di channel YouTube aku. Langsung saja kita akan melanjutkan petualangan kita menjadi OP Warnet part keempat, oke? Okay? Langsung kita load game. Uh, <clears throat> jadi kita kemarin udah main kaya ya hasil jualan berbagai macam pack dan punya berbagai banyak arcade ya yang udah level berapa tuh main tinggi lah pokoknya paling mahal aku beli udah beli 6 atau berapa ya aku lupa terus komputer habisnya aku mau rombak ya mau rombak semuanya sekalian mau upgrade lantai dua kalau misalnya kesampean kalau enggak ya udah apa oh kita yang duit juga udah lumayan gampang ya sekarang <clears throat> paling tinggal nambahin security dong atau employee hmm. kita beres loadingnya kelihatan nggak ya backgroundnya sorry ya soalnya batas Seringnya agak lama ya sabar aja nggak apa-apa oke okay. oke okay. respon di apartemen ah delapan sih kita kelas dua Dua gue, dua ya Dua Oke Siapa kita? Sudah install semua kan ya? kita magor aja kali ya kita cek dulu apa kita kita udah open itu belum ada yang datang udah jam segini padahal that's weird I love. it i That movie, however, with her. biasa banyak lagu tuh pas ini Alam tuh Abah. Mana dia? Oh, di depan. know. 点点点。 からない。 apa sampai gede 108 sampai 2 hot fix Ah, vamos. Uau, vamos a feu? English. Come on. Eh tadi apa ordernya cuy? Gak baca lagi. Eh, oke. Gak baca lagi tadi ordernya. Udah lah, kalian dulu semua. ね。 Mm-hmm. ada orang ngesek cuy Okay. up. antri progresnya bukan pelanggan ya Hmm. 회하연 Oh. Hmm, I'm a... Hofer. Homer lagi habis kita save yes yes yes nah kita crack lagi kita crack dapat Jadi kita balik ke Zafazor. Yes, Evet, sevimi. mi Ne ne Ne れやめめみしべしべわはわはNej, men du hade också din mamma. Mamma, mamma. Au. Au. Au. Au. visible 吃饭。 Alpha. Uh, oh, wow. in there. diolangin iya, Bravo. beras virus kan Masih kerja juga cuy. Oke, biar makin jaya kita Cadê ah! é a barriga? alta. beli ini deh aset ya ah adi adi ah baik Tá vendo? Abuso, ah, tá né? mana bintang 5? Ah, ah, ah. Harganya Yalah. Pencet GPS lagi. Abang, full, didorong gitu, lagi ancur lagi uh. berantakan lagi. Sampai No. jadi kira-kira guys gitu empat gitu konet jadi gaming ya enam enam 5 semua selanjutnya kita bisa upgrade lantai dua dan